Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün dövme yaptıracağım. Uzun zamandır planladığım bir şey vardı. Ee, Sezer'le birlikte Kadıköy'de buluşacağız. Sezer gitti Kadıköy'e. Ben de şu anda İçerenköy tarafındayım. Birazdan metroya bineceğim ve e, hayatımdaki ilk dövmeyi yaptıracağım. Aslında biraz heyecanlıyım bu konuda da. Nasıl olacak, nasıl bitecek, dövme sonrası süreç, dövme yapılırkenki süreç nasıl geçecek bilmiyorum ama Sezer'le dedik ki bir de vlog açalım. Bilmiyorum Sezer şu an kayda başladı mı kendi tarafında ama buluştuğumuz zaman birlikte bir şey yapacağız. Bir şeyler daha kaydedeceğiz. Belki dövme yapılırken falan filan da böyle bir kayıt alır diye düşünüyorum. Tabii o anki yüz ifadem, can acım vesaire vesaire bilmiyorum nasıl geçecek. Umarım keyifli geçer. Bu vlogu da e, şöyle hazırlamak istiyorum. Bu vlogun şöyle bir önemi var benim için. Yaptığım ilk vlog olacak. İlk dövme, ilk vlog. Görüşmek üzere. Sezer'le Kadıköy'de buluşacaktık. Metroda karşılaştık. Şimdi Sezer'in bir bu tarafıma geldi. Sezer'in bir... Ben gibiyim oğlum. Ben nasıl çıkacağım? Sezer'in... Benim tutmam lazım. Hayır ben tutacağım. Oğlum sırf bu yüzden şey aldım yanıma. Şimdi Sezer'in bir arkadaşına gideceğiz. Bana dövme yapacak. Yarın ne oldu? Beni dövecek. Seni dövecek. Beni dövecek. Arkadaşlar Kadıköy'de müthiş bir hava var. Harika bir hava var. Gerçekten çok güzel bir hava var. Kadıköy'de hava güzel de çok kalabalık olur diye Ya düşünüyorum. hem kalabalık. Kalabalık ama ya. Sakinliği gel şuradan geçelim. Ama şey böyle hani benim kalabalık anlayışım ne biliyor musun Kadıköy'de? Adım atacak yer kalmaması. Ama şimdi adım atabiliyorum. Adım atacak At yer var. bakayım. kim? Oh! <laughs> Sezer adım attı arkadaşlar. İlk adımını attı? Baba! İnsanlığa ilk adımını attı Sezer. Şey, Sezer, Sezer kendini çıkıyor arkadaşlar. Bu arada Kadıköy'de şöyle göstereyim. Biraz sakin kalabalık yok. Kadıköy birazcık sakin. Evet. Neyse sakin olsun ya. Dövmeye doğru adım adım ilerliyoruz ama Sezer önce karnım doyuracakmış. Açım ya. Vallahi açım ya. Yemin ederim dün akşamdan beri bir şey yemedim. Açıya oynamaz derler. Fındık ezmesi yedim sadece bir kavanoz. Sezer'in arkadaşının iş yeri değişmiş haberimiz yok. Kadıköy'den çıktık Bostancı'ya gidiyoruz şimdi. Cadde Bostan'a. Sarı dolmuşlara bineceğiz. Sarı dolmuşlardan da sana sarı laleler aldım şey pazarından. sarı dolmuşlar güneşte daha fazla sararırım ben. Sonunda geldik Caddebostan'a. Sezer hala iş yaptırıyor arkadaş bana ya. Adam geldi. Yok donat alacakmış, yok granit alacakmış, yok oraya alacakmış. Yok bir şeyler bir şeyler alacakmış. Bu arada Caddebostan'dayız. Hava hakikaten çok güzel ya. Müthiş bir hava var. Arkadaşlar ya bilmiyorum. Ben uzun zamandır bu kadar güzel bir hava görmedim. Sonunda yaz geldi diyebiliyorum. Sen ne diyorsun? Oraya gelmek ister misin? Oraya gelme, buraya gel. <laughs> Evet operasyonu sonlandırdık. Artık şöyle göstereyim. Görünüyor mu Sezer? Şuradan görünüyor. görünüyor. Evet artık Astro'yu hayatımın her yerinde taşıyacağım. İlk dövmem, ilk vlogum. Vlog. Bir şey söyleyeceğim Kaan. Canın çok yandı mı? Ya hiç yanmadı. Açık konuşmak gerekirse canım hiç yanmadı. Ya zaten acı eşiğim yüksek benim. O yüzden hani e, çok sıkıntı olmadı ama böyle bir huylandırdı yani şeyler gıdıklar gibi daha doğrusu. Tam olarak Nereye gidiyoruz? Şey Sahile mi yoksa yukarıya mı? Bilmem fark etmez. Yukarıya doğru bir çıkıp bir tur atalım. İstiyorsan Bağdat Caddesi'ne yürüyüş yapalım. Ondan sonra bir de içeriz. Vallahi hiç Bağdat Caddesi'ni göresim yok. Arkadaşlar ya. şöyle son kez gösteriyorum. Bir 3-4 gün falan şu e, buradaki bant kalacakmış. Ondan sonra çıkartacağız bantı ve e, normal yaşamımıza devam edeceğiz. Herkes şunu söylüyor başladın artık gerisi gelir diyorlar. Aynen gerisi gelir diyorlar. Ama bana da aynısını söylemişlerdi. 3 senedir İyi de gelmedi gerisi. Bu ne abi? Bu ne arkadaşlar? Bu ne ya? Bunun sonrasında bırak da gelmesin gerisi yani. Bırak. <laughs> manyak Neyse, manyak. Çok keyifli oldu arkadaşlar. Neyse dövme Umarım... yapılan yeri asla tokat tokat atmayın ya da el sürmeyin. Evet hayır elleme daha çok taze. Daha Neyse. çok taze bu. Elleyince alışmaya başlayacağım. Arkadaşlar çok güzel geçti dövme operasyonu. Çok istediğim bir dövmeydi. Çok keyif aldım. Umarım siz de bu videodan keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biraz önce kapanış demiştik ama asıl kapanış bu arkadaşlar. Dövme operasyonunu bitirdik. Caddebostan sahile geldik. Böyle cıvıl cıvıl. Her şey var. Her şey var. Resmen. Birer tane, ikişer tane şu rakamı bir kere de tek seferde doğru söylersem dişimi kıracağım. Biraz bir aldık. <laughs> biraz Aynen. biraz değil kurtarıyorum Yalnız galiba. çok acayip. Ablanın çeki beline bir tane kemer bağlamış şat satıyordu. Tekila Aynen şart falan. şartçı falan da var ya böyle ilginç. Burası bayağı mısırcılar bilmem ne tamam da şatçıyı ilk defa gördüm. Neyse az önceki kapanış fake kapanıştı. Şimdi gerçekten kapatıyoruz. Caddebostan sahili çok güzel arkadaşlar. Yaz geldi diyebilirim artık size. Aynen gelmek isteyen varsa. Gelmek isteyen varsa da e, Zaten bekleriz. <laughs> bu videoyu yayınladıktan sonra biz orada olmayacağız. <laughs> Şimdi gelebilir burada. Hayır gelebilir ama biz burada yokuz. <laughs> Haydi görüşürüz.